أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikon sai da yardarsa yake ba mu dama ta zauna a nan a wannan markas namu CSP alhaji zaki daidai kuma wannan lokacin da muka saba karɓa amsa tambayin yan uwa musulmi muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon daidai kuma ya ba mu lada inda muka yi daidai mai tare tarayyar lada da wanda suke kogarin wannan tambayoyin kuma ya ainihin kare mu da karanta ko fassara da kuskure inda muka yi kuskure Allah muke roƙo ya yi mana insha ko na yau ana ganin tambayi ne na abin da shafi aure ko sakin aure a mai tambaya na farko ya yi tambaya da turanci ya ce yana son a musu bayani quelle est la différence quelle est entre le divorce et l'annulation du mariage tambaya shi ke menene wai bambanci tsakanin divorce tsakanin sakin aure da kuma annihilation de mariage walwalewar aure ko kwancewar aure ko ɓatar aure ko a shafe shi alal haƙiƙa a al'adance ba a shar'ance ba da divorce da annihilation duka dai babu auren bi ma'ana at-talaq wal an gane ku a al'adance in an ka ce sakin aure wanda suke aure ne mata ta ta saku wanda mata ta zo ci mata aure ta ba shi sadakin shi ta kwance digiyoyin aure duka daga ke saman wuyanta ta walwale ta zare ta aje masa wa'annan digiyoyi guda uku amma ba digiya guda da ta katse ta ce mai ga sadakin ka a dalilin ta bayi sadaki ya karba duka wa'annan igiyoyi guda uku da aka rataya wanda shari'a ta tabbatar da su a wuyanta ta zare ta aji yanzu okin relation conjugal tsakaninsu babu wata alaka ta aurantakayya tsakanin shi da ita laisa bainahu wa bainaha alaqatan zawjiyatun babu wata alaka tsakanin shi da wannan matar alaka ta aure tutun tunda haka ne kaga a nan duka a al'adance duk an tahi kuma akan da shi da suke duk ɗaya amma a shari'a in cewa ne ya sake ta sake ɗaya har yanzu tana nan zamar matashi madamat idda matukar tana cikin idda ba ta gama idda ba tana nan zamar matarsa idan ya buƙaci ya maida ta a shari'a da baki kawai zai maida ta ya shaida wa adalin ya samu mutum biyu ya shaida masu wance dama na gaya muku cewa na sake ta to kuma yanzu insha Allah ina tabbatar muku cewa na mai da ta shikenan ya sai ya gaya mata ta koma idan ta ce ba za ta koma ba to wani hukunci na biyu zai biyo baya ko dai ta reda ta koma dan ana mai da ta dau a makaran min gari ha mace in dai ta kare idda ba miji ya dawo ya mai da ta in suke na ɗaya ne ko na biyu dole za ta koma idan ba ta koma ba sai dai akwai zama kuma ya zama ainihin hul'i sai ya daga kara ya kai wajen alkali alkali shi yake da hukuncin zai zartan mata idan ta ce ba za ta koma wacce to kin san har yanzu kina nan zaman mata shifa abin da ba shi damar ya dawo da ke ba tare da sadaki ba bila sadakin wala waliyin wala akadin jadidin ba wali ba sadaki ba a sake saba sabon ta daura aure ba dawo da ke wannan abun shi yasa yanzu kuma yake da iko in kice ba za ki komawa ba kenan sadakin nan yana nan sai kin bashi sadakin shi ku da cin ya ya ki da harko tun da kina ciki a matsayin matar shi kike an gane ko to bambancin wannan kaga bambancin saki da hul'i da walwulewa aure yau mutum ya saki matarsa Allah shi kiyaye ya sake ta ko ba haka ba ya sake ta da ciki misali kaga ba za ta ainihi ta daga cikin ainihin idda ba zaman matar shi ba sai wani lokaci sai lokacin ta haifu ana fahimta in kuma ya dawo da ita zai dawo da ita ne ko da tana da cikin wata daya bayan ya sake ta kuma ta yi wata uku ko yi wata hudu kuma ya maido ta ta kuma zama matar shi inda ya saki na ɗaya ne ko na biyu amma kaga in ba ta da ciki ne fa ya sake ta saki ɗaya nan ko saki biyu ai ta gama wata uku ta ƙare amma in mai ciki ce kaga ta zama hatta ya wata biyar ƙila sabon ciki ne hatta ya wata biyar sai daga baya ya huce ya maido ta kaga ba alisa ta ta wata uku ta gama idda har yanzu tana nan zaman matar shi an gane yawwa bambancin suke nan. sannan bambanci na gaba da ke tsakanin wato hul'i walwale aure da kuma ainihin sakin aure shi wanda suke matar shi sake na shari'a ai har ya sake ta ne to babu shakka inda suke na ɗaya na ko na biyu ne akwai ga na tsakaninsu kaga dai in Allah ya maɗe daga cikin cikawa idan ita Allah ya mata cikawa matukar ta gama idda ba sai ya gade ta ko ta yi wata bi cikin idda in mai ainihin lissafi da duk wata tana ganin al'adar ta ciki na sai ta yi wata uku ta yi wata bi tana abin nan tana idda sai Allah ya mata cikawa sai ya gade ta a'a ta yi wata biyu tana idda ya sake ta saki na biyu ban ce maka saki na uku ba sai Allah mai cikawa yanzu bayan gashi ta yi wata biyu tana idda miji da ya sake ta sai Allah ya mai mijin cikawa in dai saki na ɗaya ne ko na biyu yanzu idda ta ta zarce wancan duk abin da ya wuce a yi su premikin shi an shafe wancan wata biyu da ta yi yanzu idda ta yi intikali ila arba'ata ashhur wa ashara yanzu ta kuma zuwa ga ainihin wata hudu da kwana goma Ɗan gane والذين توفون منكم يذرون أزواج ta بأنفسهن أربعة wa ashara? kenan wannan shine iddar mai takaba kenan wata hudu da kwana goma sannan kuma za ta dawo ta gare shi kuji ikon Allah sauran tikila kwana biyar ta kare ma ta ga al'ada ta ƙarshe ta fita daga cikin zaman matarsa sai Allah ya mishi cikawa yanzu daga nan kuma ta cira ta sai ta yi wata hudu kwana goma ba ta da wancan lissafin wa'ancan kwanaki da ta ba ba da su ba sannan kuma sai ta mai ta kaba sannan sai ta gade shi ana fahimta kun ga ne mahimmancin saki da darajar saki sabanin walwalewa aure sabanin ainihin annihilation du mariage bambancin divorce da kuma annihilation kaga shi anan a dalilin ya suke ta yana da alhurma yana da daraja tana nan tana ta idda a dalilin shi ma damar dai sakin dai mata ba na ƙarshe ba ne an gane yawwa amma wanda ya yi hul'i da mata shi ta ce ba na aure ga sadakinka eh ga sadakinka ni ba na aure sai ku yi amsa abunsa da zaran ya karɓi wannan sadaki halas babu wani abu tsakaninsu na aurantakayya ana fahimta a cikin hannun hali bari ba da misali sai Allah ya shi ɗaya daga cikawa sai ita ta rasu bai gadonta an gane ku ko kuma shi sai Allah mai cikawa ba ta gadon shi kun ga bambancinsu kuma idan yana buƙatar ya dawo da ita a koma ma juna ba ya sadakin sadakinsa ba sai in ta yarda an gane kuma ya mai da sadakin kuma sannan in bai tarda ita ce sai ya ƙara akan wancan sadakin da ta bashi in yana so sai ya ƙara an gane saboda yanzu ita ba matarsa ba ce babu alaƙa ta aure tsakaninsu ko ko guda kun ga akwai bambanci a nan tsakanin wanda ya saki da wanda auren ne matar ta ce ba ne ga sadakinsa ba ta da komi tsakaninsa da shi sannan kuma iya aure iya amshi sadakin idda ta ita kuma kaga abun da daji da sunna idda matar da tabba miji sadaki ya karba shi shine wata guda kamar yadda wa kana lokacin da ainihin alhul'i na harko a walwale aure walwalewa ta farko a addinin musulunci ana cewa mata sabit na qais ta kai karar shi annabi musulma ta ce ni mijina sabit ba na aibanta shiga addini ko kuma ga ɗabi'a mutum ne mai kyaukyawar ɗabi'a ko mai addini sai dai ina kyamarsa ne kamar da ke kyamar koma zuwa kafurci annabi ya gane ba ta son shi tutun tun da babu so annabi bai iya cilasta mata annabi ce to atradina alai hadiqatahu dama gona ce jardin ce an kai sadaki annabi ce to zaki da mishi gonar sa da ya baki a matsayin sadaki ta ce eh na'am zan da masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai kiran sabit sabit ya zo bin qais ya ce mai karbe sadaka karbe sadakin karbe gonarka wata riwaya ta ce sun mutallaq tallaqaha tatliqatan sannan ka sake ta saki daya an gane ku sannan an nusa cewa je ki ke idda wata guda ana fahimta ku yawa je ke idda wata guda saboda ka idda wadda ta zo ta walwale aure ta ba miji sadaki shi karba idda ta a sunna wata guda ne indai ba ciki gare ta ba wata guda ne za ta yi ta yi abin ta yi idda sauran malamai suka to saboda dai hita daga cikin sabanin malamai da wasu malamai suna ganin a'a ita ma ta yi wata uku kamar wadda an ka saki to saboda hita daga cikin sabanin malamai wai suka ce tana iya ta yi wata uku amma a zahirin sunna shine ta yi wata guda shikenan an gane ku saboda na ta ba saki bane walwale aure ne an gane shi walwale aure in so ɗari an ka yi shi in so ɗari mace tana zuwa ta kaya miji kuɗi amsa can bayan sun huce kuma ya mai da sadaki ba wai ya mai da ba ya ce ga sadaki kuma gidanki ba a'a ta kuma gidan kamar yaya zina za a yi yau ai matar da ake zina ita ita ma kuɗi ake bata ita ma sadakin ne amma a sadakul fasid bataccen sadaki ne na zina ko ba kuɗi ake bata ba don haka kenan a ba wai in mutum ya warware aure da mace ba ina son mutane su gane in ta kama sadaki ka karba daga baya ka huce kace ka da masa sadaki ta komai gidanta tashi ta gidan ga kudinki gidanta a gidanka ne zina za ka yi da ita a'a a yi an an gama da zaran ka amsa sadaki ko da kwana guda ne ka dawo kacce maga sadaki ta ce ta amince ko da ta jahilci abin ba ta da inci ba ta da hurbin za ta tara irin nata